आप सबका स्वागत है कल्टी भगवान हमारे विष्णु पुराण के रूप में भी अवतरित हुए हैं इनका माँ विष्णु पुराण जो है उनके महाभारत महाकथा महाभारत और सात दिन का जो महाभारत लिखी गई है उनके नाम पे लिखी गई है ऐसे हमारे विष्णु भगवान कल की भगवान के रूप में अवतरित हुए थे राम अवतार में अवतरित हुए और श्री कृष्ण के रूप में ऐसे हम कल की भगवान को नमन करें कोट कोट प्रणाम करें कल की जी की आगे की कथा आपको बताई थी कि हमारे कल की भगवान की पहचान है कि घोड़े पर सवार और हाथों में तलवार ये उनकी पहचान है कि ये कल कि हमारे भगवान है इनको हम प्रणाम करें इनकी जय जयकार करें अपने पापों से मुक्ति पाएँ तो अपने पापों से मुक्ति पाकर उनको प्रणाम करके उनकी जय जयकार करके जय कल की जय जगतपति पदमापति जय रमापति उनका ये महामंत्र है आप एक माला जाप कर सकते हैं बोलो कल की भगवान कल आपके सच्चे आगे कथा बताएंगे कल की भगवान चलिए